Liebe Luzernerinnen und Luzerner, die elfte Session aus Ihrem Luzerner Ständerat war in dreierlei Hinsicht eine ganz spannende und spezielle. Gewesen. Am Donnerstag von der letzten Woche hat zum Beispiel der Ständerat mein Postulat zu der Erhöhung von der Dosisgrenzwerte, also einem Ausstoß von der Radioaktivität bei AKWs direkt in der Kommission zugewiesen. Ich bin extrem froh für den Zwischenerfolg, denn jetzt haben wir die einmalige Möglichkeit, über die Radioaktivität und somit die Erhöhung der Dosisgrenzwert in der Kommission zusammen mit der Bundesrätin Leuthard zu debattieren. Eins muss uns klar sein. Die Sicherheit und Gesundheit von unserem Land muss der zentrale Faktor in dieser Diskussion sein. Und schon bin ich beim Hauptgeschäft von der diesjährigen Sommersession, nämlich bei der Steuervorlage 17. Wir sind uns bewusst, dass die Unternehmenssteuerreform 3 im letzten Jahr sang- und klanglos an der Urne gescheitert ist. Es war jetzt also an uns gewesen, dass wir die Unternehmenssteuern reformieren und dass das nicht einfach wird, das ist uns allen klar gewesen. Einen möglichen Ausweg aus dieser Situation hat jetzt der Rat respektive Kommission einmal vorgegeben. Sie wollte einerseits die Steuern reformieren, aber gleichzeitig auch verknüpfen mit dem sogenannten Anfall. Dort bedeutet es, dass also die Lohnbeiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern rund 2 Milliarden in die AHV bringen sollen. Ob das Konzept vertan wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten der Nationalrat debattieren. Und ich hoffe, dass er das sehr intensiv machen denn am Schluss des Tages muss eins zentral sein, die Steuervorlage 17 muss bei der Bevölkerung von unserem Land eine Mehrheit finden, damit wir die Stabilität, aber vor allem auch den Wohlstand in unserem Land sichern können. Ja zu E-Voting, aber Sicherheit vor Tempo. Das ist eine parlamentarische Initiative, die ich zusammen mit meinem Nationalratskollegen Marcel Dobler in den letzten Wochen und Monaten ausgeschafft habe. Wir wollen kein Technologieverbot. Wir wollen E-Voting. Aber die Sicherheit bei E-Voting muss absolute Priorität haben. Nur das gibt Stabilität und Vertrauen in die Politik. Nur das gibt Stabilität und Vertrauen in unsere Demokratie. Und wir müssen jede geringste Möglichkeit, die es gibt für einen Manipulationsverdacht, sofort eliminieren können. Jetzt ist also der Bundesrat gefordert, Tonnen Hand zu bieten und sofort Massnahmen einzuleiten, damit man E-Voting einführen kann, aber die Sicherheit in dem ganzen System muss gewährleistet sein. Und nun verabschiede ich mich bereits im Sommer. Äh, keine Angst, die Sommerferien sind noch weiter weg, denn in den nächsten Wochen warten noch einige Kommissionssitzungen auf mich. Und ich bin mit meinem Müllermobil unterwegs. Es würde mich extrem freuen, wenn Sie mich an einem von diesen Anlässen besuchen würden. Denn der Kontakt bei einem Kaffee mit Ihnen würde mich rüdig freuen. Es ist ein Privileg und eine unheimliche Freude, aus Luzerner Ständerat dürfen im Bundesbern für sie Politik zu betreiben. Und darum habe ich mich auch entschieden, weiterhin anzupacken und umzusetzen. Und darum wollte ich mich im 2019 bei den Wahlen noch einmal zur Verfügung stellen. Ich freue mich auf Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen jetzt mit meinem Sessionsbericht und dem Newsletter viel Vergnügen. Folgen Sie mir über die Webseite, wo Sie immer informiert werden, über Instagram, Twitter und Facebook, wo Sie sehen, was ich mache, was ich tue, was ich anpacken und umsetze für unseren Kanton und unser Land. Und falls Sie schon in die Sommerferien gehen, wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie einen ganz genussvollen Sommer. Und vergessen Sie nicht, äh, Fahrt auf dem Vierwaldstättersee auf einem von unseren fünf Dampfschiffen lohnt sich. Genießen Sie es.